皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです、えー、なんとですね私お家を借りることになりましてやっと今日が入居日になりましたこれからは福岡と山形の2拠点生活になりますということで今日はお家をまだ何もないお家を紹介していこうと思いますここがリビングねリビングリビング リングです一応これ21条もあんのかな21条って書いてあるんだけどあんまりちょっと映 ございますこれから頑張って自炊をしようと <laughs> 自炊をしようと思います料理を作れるのでしょうかこれそうかで 1LDK なのでこっちがお部屋ですね5.6畳だけかなめっちゃ外見えるねでここがウォークインクローゼット そう手届くねハンガーがめっちゃ OK <laughs> つってもいいの <laughs> ここがお風呂ですお風呂にでも古いけど手すりがちゃんと手前と奥とついてるからそれが良かったで玄関あ玄関にもさ謎に手すりがあるんよね手すり <laughs> でトイレトイレは 電気どこ電気探さあはいトイレもトイレもなぜか初めから縦手すりがついててまあ横から入ればこれ入ってないよな内覧の時あいけるじゃんこんな感じ扉は閉めれないけど別一人だからいいよね <laughs> こんな感じで まあバリアフリーはいこんな感じでこれからお家を作っていくのですで本当はバルコニーとかさ大きいのあるんだけど外移したら住所バレるでしょ移らないよ科学的にはじゃあ外バルコニー移して洗濯干すところと 謎になんかある広い広いところここは何使うんだろうねマジで謎だ本当日向ぼっこするために使うしかないそうだからこれからまあベッドも入れて新しくだからベッドも入れて机とかも入れて電球とかも入れてっていうのを 作る過程とかお部屋を作る過程とか初め本当に初めての1人暮らしだからどう生きていけるかっていうのを <laughs> お伝えしていこうかなというふうに思いますので皆さんお楽しみにしておいてください1人暮らしならではのなんかいろいろ企画とかやっていけたらいいなというふうに思います、はい、ということで今日は福岡に、えー、お部屋を借りたよという お知らせ動画でした急にお部屋が変わりまして今はホテルからお話ししてるんですけどもちょっとさっきバタバタしてたのであーちょっと話したりないことがあったので追加で今撮影してるんですが今回は、えー、改めて言うと福岡は一応何て言うんですか、まあ、家は借りましたけど会社さんの名義で一応借りて、まあ、事務所みたいな感じの 扱いというかそういう感じででも住むのは私一人で、えー、使うという感じです。で、えー、期間的には、まあ、山形での仕事を見ながらと福岡での仕事とかリハビリを見ながらの、まあ、一応今のところ2週間ずつくらい行ったり来たりかな、まあ、そこが、えー 3週間であったり1週間であったりとか、まあ、そういう感じになるかもしれないんですけどまず基本的には半分半分で山形でやりたいこともあるし仕事も頂いてるし福岡でやっぱりリハビリを今後続けていきたいなっていうふうに思うのでリハビリのために今回お家を借りることにしましたやっぱホテル暮らしだとなかなかしんどいですし 金額の面でもねホテルよりは借りた方が結果的には安かったりする場合もあるので、まあ、そんな感じで今回お部屋を借りましたでやっぱ部屋探しに結構その部屋を探すっていう機会がなかったんですけどツイッターとかでね賃貸探すのすごく大変っていうのをいろいろ見てたんですが本当にやっぱり大変で、まあ、ワリアフリールームっていうのがそもそも、まあ、ないしやっぱある程度の 築年数が新しくないと段差とかっていう部分に関してもあったりなかったりとかっていうのがあったので短期間2週間くらい23週間くらいで部屋探しをバババってやったんですよねだから毎日毎日サイトを見てでも本当に賃貸借りるとかっていう経験がないのであの間取り見てもパッと分 <laughs> かんないしエアコン ついてないんだとかそういう感じなんですよ、まあ、今回自分の部屋洋室だけ寝るところの部屋だけはエアコンついてるんですけどリビングついてなかったりとか本当になんかもう世の中を知らない私だったので賃貸ってどういう風に借りるんだろうとかどういうところを見た方がいいんだろうって本当に一からの勉強でしたであここいいかなって思っても行ってみたらやっぱ狭かった ったりするしみたいな感じでやっぱある程度の広さがないと車椅子トイレに入るのも大変だしとかっていうことがあって今回、えー、住む物件が見つかってあもうここしかないみたいなでもどんどんどんどんやっぱ、ね、春だったので探してたのがなくなっちゃうんですよねいいかなって思ったらもう予約入っちゃったりしてとか本当にそういう苦労を身にしみた分 ルール的にんちゅうのホテルは室絶対なきゃいけないっていうルールがあるのと一緒でなんか今後はねマンションアパート賃貸にもその1棟には1つバリアフリー的な感じの作りになってるものがあないとダメみたいなのが最悪あってくれたらいいなーなんていうふうに思いながらあいい経験ができたなというふうに思います。 でも本当にこれから暮らしてみて、えー、大変なこととかやらなきゃいけないこととかたくさんあると思うんですで本当に賃貸初心者なので傷ね傷車椅子でつけちゃう傷とかってたくさんあると思うのでなんかそういうところをここ注意した方がいいよとかなんか何かあの <laughs> あったら教えていただきたいなというふうに思いますまた次、えー、福岡に帰ってきた時も何にも揃ってないから 本当にベッドの搬入とかそこからの始まり、まあ、一応会社の人たちからも協力していただきながらお部屋作りをしていこうと思うのでなんかおすすめのこういうもの買いましたとかあこういうもの使いよさそうだよとかっていうのがあれば紹介していきたいというふうに思いますので皆さん是非お楽しみにしてみてお楽しみにしててください。 まあ、こんな感じで、えー、この動画がいいなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました